Kung pagbibigyan kang kumain ng masarap, kailan mo ako titikman? sa iyong ganda Dahil sa iyong ganda ako'y napapama Susumo na napakalaki Here we go. Sex or chocolates? Sex. Lights on or lights off? Off. Favorite position? Standing. <laughs> Gusto ko sanang manood ng Aladdin. Kaso Aladdin pala akong pera. Aladdin jowa. Aladdin kadate. Aladdin oras. Aladdin pala kami. Bawat saglit